absolutan ciu jen ni vol dirvi, dio, kai hodia mi voyagis ne nien. Mi pasigis la tutan tagon ci tie kun mia familio. Mi spectis kelkain filmoin, mi manjes bon gustain mangiajoin, ciam estas bone ciam vi povis mangi la, manjajo mangiajoin ciu in faris via panio. am ah, mi, yes, mi spectis kelkain filmoin, mi prilaboris kelkain esperanto proiectoin, sed krom tio, vere, mi faris ne nion. Mi simple sidis in mia chambro, kai spectis filmoin, kai... Ah, mi tre giuis fari tion, char lasa passa tempe mi multe viagis circa ci tiu loco. Am um, do, hodiao, mi ne povs montri al vi bella in filmo del uh, loco mi suppose vien la loco de nove am do mi simple vos per paroli a temon la temo de chi tiu video blog fakte demando ki mi ricevis antal anta i da tempo Unu el miei spectantui i demandes min chu mi credas ke video blogado vere helpas min pli bonigi mian esperanton do mi simple vos diri a fekal vi moskvi moskito do mi simple vos diri ke Yes, ja, gi multe helpis min. Vi devas memori ke kiam kiam vi estas sola esperantisto. Mi ne estas sola, mi havas kelkajn esperanto amikojn, sed plej parte mi estas sola esperantisto. Am do kiam vi vere estas sola esperantisto, fek al vi. Kiel vi povas plibonigi vian parol kapablecon? Nu, vi devas paroli, sed... Ĉu vi simple staru en via ĉambro kaj parolu al muro? Nu, tio ne estas amuza afero. Do kiam vi videoblogas, vi devas paroli kaj kompreneble iom post iom vi trovos truoin kai mankoin en via pa uh, parol capableto fakte simple en via esperanta capableto um kai pro tio vi povos lerni tu in eradoin al tu in mankoin kai vi povos pli bonigi kai se vi iros nun rekte al mia nua esperanta filmoi um vi virus verŝajne ke mi multe pli bonigis um lasta tempe um mi mi ankrau auf der erades grammatike mi auf der fa das erado in vergesse das in misusas wort in eh, vere ne graves tio okasus am ehm, se gine es dus wird der lingvo au almen au wir chu lingvo chu lingvo am ehm, kion vi pos fadi per ti o se kiam mi video blogas mi povas uzi la lingvon. Do tio fakte devigas min uzi la lingvon ĉiu tage kaj tio kompreneble estas tre bone. Kaj ankaŭ estas alia fero. Kiam mi videoblogas, mi devas videoblogi pri ĉio. Fekke ĉio. Kaj ofte mi trovas, kiel mi jam diris, mankojn en mia kapableco kaj mi devas lerni la vortojn. Kaj bone, pli boniĝi kaj pli boniĝi. Estas alia afero, kiun mi ne diris. Am um, kaj tio estas la fakto ke ofte vi faras eradoin, sed vi tute ne scias che vi faras tiun eradoin. Kai kiam vi havas grandan spectantaron, kiel mi, um, kai esperantisto i venas de circa lo tuta mondo ili povas rimarkigi al vi vi ein erado kai tio ofte okazis um, iu dirus an mi nu mi estas el Nederlando. Mi estas el Nederlando kaj ĉi tie ni ne uzas tiun frazon kaj ĝi ŝajnas strange en Esperanto kaj mi ĵus kontrolos votaron kaj tio plu kaj vi misuzas ĝin kaj tiam mi diris: "Oh, Fek, mi ne scias tion. Yes, ja, vi, vi pravas pri tio. Mi misuzis gin dum jaroi. Do nun mi devas releni gin. Sed yes, tio povas ofte okazi, kai fakte tio helpas por pli bonigi vian esperanton. Char vi ne scias pri viai proprai eraroi. Eh, vi simple ne scias. Kiel vi povas pli bonigi ion, se vi ne scias ke vi misuzas gin. Do tio estas bona flanka efiko de videoblogado. Videoblogado. Am, um, kai, kio alia? Ah, yes amicoi! Mi havas tio multe da amicoi nun de circa la tuto mondo. Um, mi facte povas vidi de mia commentaio, qui estos la plei oftai uh, commentantui en mia canalo, char mi, mi vidas exemple la miniaturon de aparata esperantisto, mi vidas tion kai dis, ah, mi conas shin au lin, li ofte pri parolas tion, kai mi scias pri lia vivo, char li didis tion, mi scias kie li li liai problemoi, kai tio plu. Mi simple havas multe da amicoi de circa la mondo, kai mi supozas ke unu tage kiam mi vere decidis ke mi volas vojaĝi ĉirkaŭ la mondo mi povas contacti ilin kai diri nu ĉu vi volas ke ivo dia venu al via domo eble ni povas fari iom ne mi ne faros tion sed vi povas imagi ke um, vi gainus multe da amico um, do crom tio do tio estas la tri chefai um, mi supposas bonae efficui de blogado sed estas celcae aliae, precipe por mi, um, mi estas aktoro mi, mi diris cition multe in antauae videoblogoi, sed mi simple diros de citie. Um, do exemple, mi estas aktoro Mi kai per mia video blogo um, uh, mi povas um, kreski gi mian spektantaron um, kai kompo tio helpas min kia mi volas pato per en anglai filmo e ili didas al mi nu chu vi havas spektantaron kai mi dis yes fakte mi havas mi havas grandan gigantan tut mondan spektantaron kai tiam ili dis oh fek bone um, yes pato per eno en nia filmo ni volas vin venu en venu do tio estes bone fico por mi um, do estes multe, aliae, sed mi simple volis didi tion por tiui kiui pensas, mm, eble mi faros videoblogadon en la veronte jaro, shainas ke evil dia povas fari gin ciu tage, do vera shaine mi povas fakte multe da homoi petes min di tio, ciu mi komensu videoblogon, kai mi simple volis didi, yes, faru gin, char nun estes la plei bona tempo, ne estes tio multe da videoblogantoi, circa la mondo. Mi pensas che mi povas calculi kiom existas per du manoi en tute eble. Estas Justin, estas Manekeno, um, estas le gemeloi, um, estas um, Barbaro um estas kelkai alia mi forgesis pardon min se mi ne vien nomon se ne das tio mute. do vi volas imagi ke se vi farus video kai kaj ĝi estas tute fekita ne gravas ĉar <laughs> iu spektos vin ne estas tiom da esperantaj video ist. do jen ĉio mi simple vols didi tion se vi ŝatis ĉi tiun filmeton ŝatu ĝin diskonigu ĝin abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis ke mi vidos vin ĉiujn en la filmo kaj se vi nestos tie mi ja venos al vir domo on.